акылбек жапаров жумушчу сапары менен алматы шаарына келди финанс министрлиги миктин уставдык капиталын көбөйтүүгө беш жүз миллион сом бөлдү ироп нарын дарыясына кулана гэсинин курулушун каржылай баштады баткенде курулушу бүткөн дагы отуз беш үй колдонууга берилди айсулуу тыныбекова менен айпери медет кызынын атаандаштары белгилүү болду министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров алматы шаарына жумушчу сапары менен келди сапардын алкагында министрлер кабинетинин башчысы евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйынына жаңы реалдуулукту санариптик өнөктөштүк санариптик форумунун жалпы жыйынына катышат мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставдык капиталын көбөйтүүгө 500 миллион сом бөлінді. мамлекеттик ипотекалык компания финансы министрлиги тарабынан бөлінген бұл каражатка ар биринин номиналдык баасы жүз миң сомдук беш миң нусканы чыгаруу менен жүгүртүүдөгү жөнөкөй акциялардын санын көбөйтөт аларды биржада сатуунун эсебинен миктин уставдык капиталы он бир миллиард эки жүз отуз миллион сомду ал эми жүгүртүүдөгү акциялардын саны жүз он эки миң үч евразия реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен нарын өндүрүш ишканасы куланак гэсин курууну жана эксплуатацияны каржылоо боюнча келишимге кол коюшту документке банктын башкармалыгынын төрагасынын орун басары руслан даленов жана ишкананын директору тубай мурзабаев кол коюшту долбоордун баасы 117 миллион тогуз жүз долларды түзөт каржылоо ошондой эле россия кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан паритеттик негизде жүргүзүлөт гэсти курууга 835 жүз адис тартылат жаңы объект нарын дарыясынын жээгинде нарын районунун айылына жакын жалпы аянты төрт жүз сексен беш бүтүн ондон кырк бир гектар жерге курулат гэстин кубаттуулугу жылына орточо төрт жүз отуз беш миллион киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгаруу менен жүз мегаватт болмокчу баткендеги куралдуу кагылыштан жабыркаган үйлөрдүн курулуш иштери аяктоо алдында турат бүгүн экинчи февралда дагы отуз беш үй бүтүп ээлерине тапшырылды президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси дайырбек орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазгандай бир жума ичинде дагы он беш үй даяр болот президенттин иш башкаруучусу каныбек туманбаев президент садыр жапаровдун атынан үйдүн кожоюндарына жүз миң сомдой акчалай белек тапшырган белгилей кетсек он сегизинчи январда курулушу аяктаган отуз үй пайдаланууга берилген хорватиядагы загреб grеp open эл аралык рейтингдик мелдешке катыша турган айсулуу тыныбекова менен айпери медет кызынын атаандаштары белгилүү болду тыныбекованын алгачкы атаандашы кытайлык ця цзе цзин лоо болот ал эми айпери медет кызыныкы индиялык кирин аттуу кыз менен килем үстүнө чыгат эскерте кетсек тыныбекова дүйнөнүн эки жолку азиянын төрт жолку чемпиону жана олимпиада оюндарынын күмүш байге айпери медет кызы азиянын чемпиону жана дүйнө чемпионатынын коло байге